Hello guys, welcome back to my channel Samuel Sumbing. kasih video dia lagi ini pak ini pak itu masuk ini oke merah biasa baru selesai meeting oke okay, siap siap jadi ini namanya Tobi ya yeah, guys I don't Tobi ya yeah. Tobi Obito Obito Tobi gue di sini bukan youtuber sih cuma gue karena gue diajak jadi gue ikutan aja oh ya dia juga salah satu vape vape <laughs> vapor vapor vapor ini ini eh. enjoy kayak gimana bikin gitu bikin-bikin aja aku udah nonton dulu Lumayan, Kimochi kan? Kimochi Mantap <clears throat> ah. Nih bass gitu. Gua gua aja oh, oh, oh, gua gua mau nyobain suara tinggi jangan kan suara tinggi suara standar gua gak nyampe <clears throat> juga tampol lah enggak mukanya relax pengen gue lepasin dari apa nanti kita iya. suara putus putus nyanyi Celine lagunya Obama bukan All by All by Myself aku ah, ngerti lagu ya kan ini yang ini nih kayaknya nih gue rasa nih nih kalau ini dia ngikutin irama melodi apa melodinya gue rasa orang ini orang-orang ini nih ya ya kan uh, kita suara ganti kali ya kita suara ini kita burung gitu kan mungkin Animin unlimited kencang gitu kan unlimited itu ya, upgrade ya upgrade gitu kita kan. suara gitu kan jadi naik lagi kan <clears throat> gue ngeliatnya gue sekitar tenggorokan tuh udah ngambil nafasnya gimana kali ya? tuh ngambil bernapas itu dari pantat, <laughs> atas kepala, langsung masuk gitu. Ini nih. Oh, sore. Ya? Ini melancing kita. Dia ngikutin Arden. Ya, ya yang, yang gua gua tahu sih yang menurut begini ya, mereka tuh orang-orang seriosa semua kali ya. Iya. Yeah. Iya, mereka udah latihan ya Bersang. udah lama ya dia, makanya dia udah bisa dari kecil hmm, iya, makanya dia bisa kayak gini gitu ya jangan dibandingkan kayak kita lah ini ya, kita mah apa sih <laughs> nah ini kalau bisa nyanyi aja ng ngambil do re mi fa sol la si do sudah <laughs> ya do re mi bisa dibilang gitu orang Cina-Cina ya orang Korea gitu ya ini enggak Jepang ah. kah apa gitu oh. from Kazakhstan he is from Kazakhstan nih tapi bukan Cina nah itu dia itu dia <laughs> Oh, reaksi penontonnya bingung ya iya push Good. emaknya itu emaknya itu emaknya itu yang menganak emak itu ah ini yang keras namanya ini kayak ini lo tau lagu Vitas gak? Gak tau ya? ya. cuman Ini di cover sama dia Itu banyak tuh suara dia bisa ya This voice is out of this this world. Alien. Iya. Bocah-bocah ini bocah-bocah keturunan alien kan. Karena yang bisa suara gini tuh nggak nggak semua orang ya. Jarang. Apalagi apalagi orang-orang tertentu aja. Gitu. yang ini ya lagi gerak-gerak gini eh ambrol nih jebol nih putus ya putus jebol nih jebol apa oh. kayak mesin motor kebut kebut kebut eh, jebol mesinnya aduh tuh pusing kepala gua ini sebenarnya yang nyanyiin cewek yang lagu ini cuma dia yang bisa laki-laki apa yang bisa nyanyi laki-lakinya setengah cewek jangan jadi itu ngeri itu yang gitu gitu I don't bisa ini rendah ya yo eh mantap eh gue kayaknya pernah lagu ini kayaknya gue pernah ini pernah denger denger di IG IG itu yang apa namanya ada tuh yang hilang hilang enggak yang di IG enggak waktu itu pernah gue lihat uh, videonya yang, yang anak kecil ngeledek yang di acara kondangan kalau nggak salah pesta gitulah ya ini tuh ngeledekin apa namanya bukan ngeledek sih ngikutin apa namanya cuma mukanya doang yang ngikutin gitu terus Gatin gitar. Nah, loh. Hmm, hmm, hmm. Ada tuh yang suaranya ini ini apa? apa tinggi banget tuh apa, apa. udah sampai mi D D berapa? D berapa tuh? D enam. D enam. Nih, this is my favorite man. Karena suaranya bisa sampai ke so, supersonic, sonic. Oh, itu iya, iya, itu hampir ke berapa? Di 6. Di 8. Di 8. Di 8. Just make sure your ears are... Itu dia. Caranya ya kan? Gue bingung. Ah, C8. D8. thank you for watching thank you for watching gimana menurut lo menurut gua sakit ya. aja kuping gua gua dia pakai dengar pakai genset apa headset aja mau putus gunang telinga gua nih eh, mau pecah nih hmm kau bayangin aja kayak apa coba gitu ya faedahnya gitu kan ya. punya punya nada tinggi kali gitu kan gua kalau gua kalau gue punya suara kayak dia nih ya nggak bohong gue ngomongin adek gue yang lagi tidur nggak bohong pagi-pagi yang sudah dibangunin ya gue bangunin sama gue ya, di kupingnya dia pecah kupingnya hmm. ya itu reaksi gue sih ya kagum aja kaget karena gue baru pertama kali gue ngeliat orang yang bisa gitu yang bisa sampai suara setinggi itu ya kan yang gue tahu sih serius sih ya jangan iya cewek dan gak nyampe setinggi itu juga cewek sampai tadi apa d delapan D8 D8 paling kan yang gua tau D8 itu yang paling tinggi ya dan itu pun gak ada di or, apa ah. piano guys iya D8 kalau kata Shen itu gak ada di piano kalau kata kuncinya kan nggak ada di piano soalnya gua nggak ngerti kan soal musiknya kan cuman kan gua kaget aja gitu loh begitu ngeliat apa ngeliat video ini gitu kan ada orang itu sampai sore tinggi banget gitu kan sampai kalau nyokap gue udah gampar kalau <laughs> buat track itu dulu malah gak usah track sampai melangking gitu track biasa aja ya digampar gue nyokap gue terus gimana guys kalau lu terus pendapat lu Salah gue ya kan video konten gue kan udah kebanyakan Dimas nih yes. tentang dia semua jadi gue udah nggak asing nggak asing lantaran lantaran kenapa ya bakat memang harus seperti itu karakternya suara, karakter suaranya melengking terus lu kan anak musik kan, flow kan lain ya kan? anak anak guys vape iya anak vape gitu kan sekarang kalau anak vape gitu kan mana apa nggak semua anak vape tuh ngerti minum musik musik apa gitu mm, nggak mungkin ada beberapa ya karena ada beberapa ya mana sebuah ada musik rock apa lagi tuh lah iya, intinya di luar vape lah inilah ya kan yeah, musik jadi gue nggak nggak ngerti lah nggak begitu paham kan cuma gue kaget doang sih gitu kan ada gitu kan kayak gini gitu ya gimana oke oke Thank you guys. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa. Apa ya? Karena satu subscribe dari kalian itu berarti buat kita. Asyik. 음, 뭐.